üstte de bu. Ha. <laughs> Kök yıllardağını hani bu hemen elmeye kökkün hemen kurduk. De bu on sayını bu ürele bakka. Tövgüne heyecan bu. Antamalı min. Günü bu ürele dülele. Tuğum da hoğ. Ondan etüylelere gönder bazılarına çok parça var. Biri emiştir, tottur. Kıcağız. Ondan bir hege bozağına Kıhım bollun öleli біт, sayın біт, біт, Төн боллағанда мевлен дейбі. Топпыт тоқ оқты. Құр білебі көңілі баққа әде бұппы. Hülleyder! Hülleyder! Kudayder! Ağa töleliği barda. Kudayder! Kudayder! Yine arkamırlı her hepte. トは ата дулқалақ сирайдағы бұ қаяда бұл терелер еме қанна баран қалып бұттар бұ жаржамалана же хырқы болақта пөбіті бі хырқы хырқалананнан дұға э бадағыны бем сырқы мәтәді тұр тұр тұр тұр вот сұта бұл сүйенейді бұл қайда бара бұты 흥 어? مارسيان ماسبون ماسبون مارسيان وحنضج لك هذا وو بين ماسبون Қайоня, қайдақыны? Сибырқама, көрбөкінді, мәтақмын болбату. Очам тека бара, көрдірігінді өйденді. Әм текілі бағыстыра. Мен бәйім әмтелием, бәйім әмтекемін. кер бол. Bunlarsa cölütü hüres bitirdi bu. Bu dükülüyor, dükülüyor, külülenen mi var bu? Sırf. Ee, bet. Bu tapa banyak. Segala katalah. Basta mille drapper, mille drapper. Kim bolağını opusuyla sayın bolağını buldu bu ödünü tepsi elde. Hemen hemen durağı heka. Elbette bir de durağı. Tuğ, tuğ bu. Sıppa su götüydü bu. Bu kim su götüydü, bu kim bu terilek. Ee, Puh. Ey, ey. Тур да яду. Е, не ме тук чара я срамда. Е, е. Бу. Ай. Ай. Ай. Ху, ху. Ай, ай, ай. Ah! Tuh! Ülü boğazın ülü lahılayı bağlaydın да бағайсыздар ол бұлыттар көрдік көңіл басқа Ayada makardır ama. Kaybı bu cevabılan olur onun. Бар, бар. Tıkırdı bıraksa düzpep bitti. Bileyim балақсар кыяк суақ дейбін де. Da, otun da. Vurduk bununla sabun. Бар дейбін де. Var yeme. Ben Ya, demem. bir Ben kere demem. o papartı sübütünce bir de bir katılıya kadar. Бар дейбін Bir де. yapınca hırgıydı. Ne kadar yıtta yıt. Ay kay kay kay kay. Ay kay kay kay. Aa! Epidemi mi? Ben devam ediyorum. Тирек иди битере. Здорово. Здравствуйте. Боротсы жебукка техи. Уруккаттан ыгардяр. Икке хонна хим гаджибута. Киминен ыгарлааны? Кимиде кимиден гыр баппын бэйте ыгарджар. Атын кими дибин атын? Эй, атын. Атын бәрі. Макар, макар, макар деймбе. Қаны сылға дәрі өкіне? Дилга. Қалын қарда дил дейбіттәрі. Қар, қар, возыран қай дейміне, мен возырағын. Ботарақ дейді, ботарақ себет аған бәйті ғырджа. Saahan kahit jibin Эй, Hey, Рецепт сүрен бере. Аны күнге үстей хәген нюосканан. 15 қапылын. Тахаджи кірдірге кәтес, үңірі ағым. Здравствуйте. 얘네 집에 있던 애가 없었던 거 Ne Empi günge kaste hevini. Günge iste hevan. Ee. Göz koluna kadar. Girin hele. Merhaba. Merhaba. Bana baska tuğunlar idda. Hoca barın barı tege geldi. Atın Атын он арбы. Маға Петров, мағатты мұғын ғырам бұтты мейін. Қадес түвәкіне? Әді бітүрептен мейін ғырам болақтарады ол. Мә? Қая көппі, қартылап о, жабырақ сүйе ғана. Standa! Peki. Dur. Gel bana. Gel gel gel işte. Dur beni. Hey, gel gel gel gel. Асан нәлекпе мунявалар. Бучугас, бучугас болар э. жоны бардын муняммыт колхоз тәренен әйт. Кол бассыбык. Лиде батта. Колхоз. Барар неген? У, барам, барам. Куган барабым, барабым. Макар бетүрәп тен агынна ханна бары. Макар ге. Макар бу менен алара. Тәрай. Олак түгөз. Манан олак дие. Каяндаганы дие. Хәптә. Аны тидиге тамакаргы бар көрінді құлан әйтесі өғар өғар күтірір бөмтері лоқтады бата мандық бұтаңдық тиер болағына олақта Kamao ng bula-bula. Emeksiyen. Eh, Ulseriye de bin ağalara. Kebiz, kebiz. Ben mağanam bulla, tam de. Bilen bir ellere bulla. Çeçe ağalat at. Min beğen bile ben, beğemem diye kebiz. quoi t'as Sors-toi Sors-toi, атақта олоқтағыны собы манда кәлем бабы бұғынды ди. Әрге бар яққа. Кә. Кә қаманыз. Itu tak kau tanda. Ima gari, ima gari. Ya kamer, kamer. Nada bakut baka. Aslında hele kopsa mı yapıyorlar? Ama kayan da kalyan. Bir batta. Ya, hadi dur. Hansi! Hansi! vem, benim hastamı bile git. Benim hastamı. қол холгос телеттері бол бұқытынан. Етейтік істендік істірақтан әғар дәлебек оғылла. Аны білеген, мұн яқпы тіккіс ба проғар кейләбет. Ағылындар бейін әлік бітігер соғытық социалны елімен лепия байын диалатын чокайдан дүңірін тағағын 무마까지 힌트하지. 왜 미니 힌트하고 바닥? 딜레 빼보인 누구를 뜨하고 봤다. 안 녹도. 어떤 미니 딱 보면 완전 좋아서 뭐가 있지 그래. Улатыр улатын ер курдук э. Өлең барыңа топ мине мен истемине. Токтан э, чупры. Ох, ох. Ох, токтан э, чупры. verdade! Mulher, mulher! Pelas poder do rei!